çeyi lebem آه بیان در برق دیدم برفست بینشان در چشم سوزنم جهان خوابم نمی برد خوابم نمی برد خوابم نمی برد آهست را بیان در برخی دم برفیست بنشان در چشم سوزنم گنجید یک جهان خوابم نمی برد چشم سوزنم رنجیده یک جهان خوابم نمیبرم خوابم نمیبرم شاهی گدا در آشیان خود از مهر دوستان بر دشمنان خود از حلقه حیا بر جسم جان خود خوابم نمیبرد خوابم نمیبرد سلطه حیات بر چیست جان خود خوابم نمیبرد خوابم نمیبرد برم خوابم برس به چرا در مر گل درم خوابم میبرم خوابم میبرم در غنچه لبم نیست بیان در برگ بیدم برفیست به نشان هر چشم سازنم گنجی به یک جهان you.